oldum büyüdüm hani dedem daha önce trenle gelmiş hani buraya öyle duydum öyle yani babam da öğrenci olarak gelmiş öyle yerleşmişler hani daha sonra evlenmiş böyle evet. yani fazla bana bir şey ifade etmiyor hani ben artık kendimi buralı olarak görüyorum öyle o şeye o cümleye yakın hani görmüyorum açıkçası Yani avantaj hani olarak buranın yaşam tarzına hani alıştık. Burada yani yaşadığım için kendimi avantajlı hissediyorum. Sadece fark şu hani burada yabancıyız, orada da Almancı.